dietro! Every week about 200 miners arrive here in Italy by boat. Miners like Ayuba and his friends. And for the first time they are allowed to tell their story themselves. Of course, to the kids correspondent. Le bateau est petit. Au moins c'est le bateau à 4 à 5 personnes. Mais il met 105 personnes dedans pour venir. nous tous, nous sommes des êtres humains, pas de la différence. Nous tous, que ce soit noir, jaune, blanc, rouge, nous tous, nous sommes des êtres humains. Et puis nous aussi, on est venus. Avant, c'était vous, mais aujourd'hui, c'est nous. Grâce à Dieu, comme moi, je suis rentré, ça ne s'est pas passé mal. Sinon, nos bateau est gâté sur l'eau, ça fait trois jours. Et eh, notre bateau est gâté sur l'eau. On a fait trois jours sur l'eau pour venir en Italie. Nos bateaux est gâté, et ça c'est fini, tout ça. Il n'y avait pas de manger, on a fait trois jours non manger.